Ну, я там был. Где ты там? Я. Сейчас это пойму. Да не, ну понятно, что... А это... Карабах. Чечня. Ну, конечно, пусть рассказывают людям, за что он проголосовал, и все. Ну, пусть общается, но... Да, у них тоже не баг, это неправильно. А кто такой же? Давайте, дарите. Один, все, я один захожу, я снимаю. Я Вообще с ним, чтобы он вышел, поговорить. Давайте. Ты сделай такой. Пока сверху будешь, что надо зайти. Кулек, поживи. Че?

Давай, выходи! Что это такое? Сейчас выйдет. Вот это. Классно, горит. А вы первым мата нас взяли. Что? Извините, пожалуйста. Не, вы были, когда пацану на колени. Да вам как? Да вы что? Ну, пока что не видно. Алло, вот. Как хорошо, знаете, как хорошо, а, когда в лицо ставят, стоит Это слава. А что ж часто зашло? Здесь, Наля. А ты вывел? Личный орган, когда не пускают. Представляете?

Заходим, пацаны, заходим. Заходим. Приказ, ты за что напомнил? Такого не скажешь. Давай сюда. Она лично должна сказать. Да. Да вот второго журналиста тоже. Коридор. Прости, но я, у меня, меня профессия не позволяет. у Меня камера снимает, а мне нужно. Не потому что а, профессиональный Подожди, подожди. Я тебе объясняю. Я тебе объясняю. Хотите с ним пообщаться, вы с ним можете общаться хоть вечера. Заходите. Так хотели пообщаться. Не, не мне, я у тебя вот спрошу. Вот что будет от того, что грипп. Ну, вы Я чтобы грипп Когда приходит писать человек, которому общаться, общаешься, не убегаешь. Я ну, бы так Ну, да, вот как. Сейчас он начинается вообще. Вы заметили. Дело. Дело сейчас будет. Я поехал. Я не знаю. А кто за нем? Сколько у тебя стоит? Разрешите? я тоже не знаю. Разрешите? Ребята, разрешите, прошу прощения, Очень нужно. Спросил, Коридор белый. Коридор. Ребята, не бить. Сейчас тетушки пойдут. Быстро сюда, 20 человек построили. Быстро! Построили сюда, бегом, мужики. Тетушки пытаются прорваться сейчас. Построили сюда, назад. Не пускают. Бегом, что вы стали? Вот сюда, вот, вот это. Там тетушки. Собак не ребята. Что там, тетушки толкают? Да. Чуть не Люстрация! Люстрация! Люстрация! Люстрация! Люстрация! Люстрация! Люстрация! Люстрация! Люстрация! Женя! Евгений, включи э, вазу. Угодно Давайте поплом. Не, лет, ну, я понял, вот это разобрался. Свои? В шлемах милиция, и вот же милиция тоже проходит. Не, милиция, там. Если шиши, просто туда взял. Нет, это вкусно же стоял. Я понимаю, но это... А вы с ним переговоры вели? Да там лечь целая. Ага. да. надо. Если как только он ляжет, я присяду, и ты как раз ему микрофон сунешь. Шикарно. Да, он будет лежать. Вы интервью хотите у него взять? Да. Прямо вот я ничего не Видишь, вы поговорите. Хорош. со всех сторон приедет. Здорово! В прокуратуре заявление по поводу незаконных действий милиции принято. О, хорошо. Зачитывать не надо, или потом интернете все Слушаем дальше. Ваня. Приняли в жопу. Давай, пошли. Держим, держим, держим, держим. Держу, держу, Сюда, ребята! Посредине. Э, Куда, блядь, кончилась ваша? Вот чем дело. Раз, два! Это врагам! Это врагам! блядь! Сергей, бачок, блин! Бачок ближе, кто кому! Давай, давай, давай! Давай, блядь! Бачок ближе туда! Давай, прыжок туда! Отходите, ребята! Бачок! Снимайте, снимайте! Стоите, дрочите! Да помогите вашу мать! Куда вы лезете? Со мной! Где ты был? Ребята, не дур! Срано входи! Срано входи! Смотри, смотри. Уроды! Смотри! Да, можно. Едет подкрепление. Волосы будут лучше. Зеленка, Ой, зеленка! Петушка в зеленке. Идите блядь! Зеленый Зеленые человечки, блядь! Что копченые тут делаете на Украине? Что копченые на Украине делаете? Валите отсюда нахер! Нас такое не трогать, не мало. Не, давайте не опускаться, блядь, за это. Не трогайте никого. Не трогайте никого. Оставим. И, блядь, оставим. Значит, оставим. Если не Я сказал, блядь, не уебывай отсюда. откройся. Ничего не Кто стоит? На зеленку кто-то лил. Скажите. О, Слава получил зеленки. Ребятки, ребятки, осторожно. Хорош! Скажи, пошла! Уходи, ну Смотри, сейчас мы с вами Все, ну перестань, ну хватит этим, блядь, за рыбок Они опять лезут тут. Хватит, хватит, ты я его пускаю. Не-не-не. Ну так, вот этого не видишь, ну не понимаешь. Дорогая придет. Давайте. Не-не, это мой человек. Вы где могли прийти? Да не гоните пир. Я

А я что, против нашего? Он бы сел свой мусорный бак. Пусть выйдет, пару Давай. Иди Коридор делать! Коридор! Куда вы? Коридор! Коридор! Что, давайте выпустим его, а уйдет. Он ну, так далеко. Вот это что за циркачи? Ну все циркачи только он разбирает. А он, он не разбирается, он, он, он нам мешает Что там? Они надо с ними разбираться. Что, какое, какое решение? Давай, тех оттеснили все, чтобы здесь уже не было. Они, они, они, они, они, они, они тут и были, что, откуда их понадобилось? А? А, а что там решать? Выпускайте, хай уходит. Свои прикинь, дядя, ну, блядь, ну просто с ним тогда поговорите, все. все. Милиция, милиция коридор сделает. И все, без проблем. И все, блядь... Что, милиция коридор мусорки дает или нет? Подожди, там решают. за Кто решает? Милиция Мил... станет, все, все будет нормально. Кто же, блядь, вас грабит, как и нас? Вот это хуйня.